Ruslan Müşfiqab adlı prosesdə iştirak etmək üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə gəliblər. Bu gün prokuror ittiham aktını elan edəcək. Rəşad Dağlı ifadə verəcək. Qeyd edək ki, hadisə 2022-ci ilin noyabr ayında Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Rəşad Dağlı qonşusunu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi maşında bıçaqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Rəşad Dağlıya qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci və 228.4-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Meyxanaçı verilmiş ittihamlarla təqsirli bilinərsə, 9 ildən 14 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər.